Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos estar fazendo o desafio 4 aqui no canal. E meu outro canal vai estar na descrição do vídeo e no card, ó, vai estar aparecendo aqui, ó, no card, meu outro canal, beleza? Que é o Andrew Games, que é só vídeo de jogo, beleza, pessoal? E hoje nós vamos fazer um desafio aqui, um desafio top, ó, top. Vocês já viram pela thumb e pelo título, né? Desafio, desafio misturar Coca-Cola com leite, galera. Não vai acontecer nada, eu acho, né? Espero, né, galera? Então bora lá é, eu vou ter que dar um jeito aqui, eu vou levar a câmera lá, beleza? E os próximos vídeos, pessoal, no canal, eles vão ser em HD, pessoal, porque minha mãe comprou uma câmera, galera, uma câmera, sério, uma câmera pra mim, beleza? Então agora os próximos vídeos, esse daqui é um vídeo que eu vou fazer assim, porque eu não sei mexer ainda, mas os próximos vídeos vai ser em HD, Full HD, pessoal top, vai ser top os vídeos, hein? Vai ser top, porque eu agora eu filmo, eu tô filmando com o celular, né? Daí eu passo pro computador pra editar. Só que daí agora eu vou fazer com a câmera, daí eu passo direto pro computador e já edito, beleza? Daí o vídeo tem bem top, beleza? A imagem. Então bora lá, galera, fazer os... Beleza, galera? Voltei, então vamos fazer o desafio aqui, vou pegar o leite aqui, pessoal. Vou pegar o leite aqui. Vou acabar com tudo o leite aqui, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó. Não é suco de uva não, pessoal. Não é suco de uva não. É coca mesmo, pessoal. Na verdade, não, nem, nem devia ter mostrado a embalagem, né? Porque não, não tô sendo pago pra mostrar nada. Nossa, pessoal, <laughs> quase estourou aqui. Nossa, não tô sendo pago pela Coca-Cola, então nem, nem devia falar, mostrar muito. Mas vou, vamos lá, né, galera? Vamos lá fazer o desafio aqui, então. Já aparece um rato aqui dentro. Você é louco, mano. Vou colocar... Deixa eu ver se tá bom lá, é Coca-Cola mesmo, galera, Coca-Cola. E se você escutar uns gritos lá no fundo, pessoal, porque tem gente aqui em casa, pessoal, tem visita aqui, beleza, pessoal? Coca-Cola, beleza? Fechar aqui. Coca, toma gole. E agora o leite, pessoal. Leite mesmo, pessoal. Ó. Nossa, galera, nossa. Meu Deus, olha isso. Deixa eu acender a luz. Acendi a luz, pessoal. Olha isso, sério. Agora tem que misturar um pouquinho, né? Nossa, galera, tá com cheiro de, de leite, normal. Olha lá, galera. Vamos ver o que, que vai acontecer, né, pessoal? Se eu morrer daí, a culpa é de vocês que mandam os desafios doido pra mim, pessoal. não vai acontecer nada, não. O pessoal tá com gosto, pessoal. Galera, bora lá! Caraca, nossa, tá muito ruim. Tá com gosto de... Daqueles Nescau de morango, sabe? Não é Nescau de morango, é um... Tem uma marca aqui na minha cidade de... Tipo Nescau, assim, que tem é de morango, pessoal. Tá com gosto, pessoal. Tá muito ruim, tá muito ruim. Tá com gosto de leite com gás, galera. Tá cheio de gás ainda. Lambuzei tudo aqui. Ah. Tá muito ruim. Nossa, pessoal. Não faça isso em casa. Que... Nossa, tá muito ruim. Não sei nem se eu vou aguentar tomar tudo isso aqui. Nossa, tá muito ruim, pessoal. Tá muito ruim. Tomar um galão de água, galera, tá? Tá dando tipo umas ânsias, galera. Nossa senhora. Desafio cumprido, então, galera. É... Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha pra todos os seus amigos, pra eles verem. E tá um gosto ruim, galera, tá um gosto ruim. Tomei um monte de água por cima, galera. Mas então esse vídeo vai ficando por aqui. Deixem sugestões de vídeos aí no canal. E acompanhe meu outro canal, que é o Andrew Games, que eu vou, tô postando Fortnite lá, eu vou postar outro vídeo de Fortnite agora, ó, vai estar tá aparecendo no card o canal, já apareceu, mas vai aparecer de novo. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Tipo, me deu umas ânsias na hora, mas já passou. Mas tá com gosto ruim ainda, pessoal. Vou ter que tomar um monte de água. Esse vídeo vai ficando por aqui. Deixem sugestões de vídeos pra esse canal aqui. Muito top, mais desafios. Valeu, falou e fui!